同样，自己我们也有感觉呀。一个人的创造力会在工作几年后达到巅峰，在中年之后呢，就开始下降。有一次啊，据说马化腾跟他的员工开会，哈，听完他们所有人的汇报以后说：“哎呀，你们都没有错，你们只是老了。”那么，年龄跟创造力是成反比的吗？其实并非如此。从生物学上来说，并没有任何的证据证明创作力会随着年龄递减。但到底为什么会出现这种三十岁或者工作几年后创作力开始下降的这种情况呢？ 加州大学的心理学家西蒙顿认为啊，创作力的关键在于他们掌握的专业领域的多少。请注意哈，并不是越专业越好，也不是知识越多越好，而是知识恰恰好最重要。最好的创造力呢，正好发生在你对于一个学科一知半解的局外人状态，也就我们经常说啊，叫做一盆水不满，半盆水晃荡。这个晃荡的时候，却最容易有创意。这是不是一种叫做局外人效应呢？ 而年轻人正是得益于他们的局外人的效应，他们涉世不深，知识也有限，文化上面也没有太多受到专业的束缚，所以也更愿意接受一些全新的观点。那么，经过几年的学术生涯以后呢？创作者却开始自我重复，因此也越难越难自我超越。他们慢慢从局外人变成了局内人，也就失去了创意。这就是为什么局外人二十到三十岁的时候你最有创意的原因。 事实上，那个很多搞创新啊，都是来自于局外人的。比如说，你见过那种小孩玩的芭比娃娃吧？你知道吗？在以前的小朋友的玩具都是这种小孩子样子的，但芭比娃娃却是一个非常漂亮的成熟的女性。而这种全世界最畅销的儿童玩具，却并不是由儿童玩具专家发明的。它的发明者呢，是一个玩具公司的高管的太太，叫做 h n d e 勒。汉德勒。一九五六年夏天呢，汉德勒一家第一次去欧洲旅行。 当时他们就在瑞士的小村庄里面闲逛的时候呢，在一个卖香烟的店铺里面呢，发现一个奇特的玩具娃娃。这个娃娃大概三十厘米高，双腿修长，胸部丰满，叫做金发丽莎。当时汉德雷就想说：“哎，这个给小女孩做玩具，应该是个不错的玩具吧？”他有这个疯狂的想法，主要是因为他语言不通，因为其实那个玩具是卖给中年男子做性玩偶的。 但是呢，因为汉德勒语言不通，她觉得嗯不错啊，这个很适合给小女孩玩。当他们回到美国的时候呢，她就怂恿丈夫啊生产一版美国版的 Lisa。一开始啊，大家都觉得不靠谱啊，小女孩不就喜欢照顾小宝宝吗？怎么搞个这么性感的呢？但是汉德勒还是丝毫的不知情。最后面，她老公尝试去做了一个第一版的芭比娃娃，这个娃娃其实并不好卖，因为一开始百货公司觉得。 不应该卖一个有曲线美的儿童玩具，但之后呢，销量却节节上升。芭比娃娃其实就是一个局外人的典型产物。有人就利用这么一个思路哈，专门做了一个网站。国外一个网站叫 Incentive，就是 Innovation 创新和 Incentive 激励这两个词的拼到一起的。我把网址呢还发到了文章中间，你可以去看看。这个网站就是基于这个局外人的思维来建立的。 在这个网站之上呢，大公司比如说宝洁呀、GE 啊，就会发布一些自己内部研发解决不了的科学难题，还配上了奖金数额。那么，如果你可以解决的话呢，你就可以获得五千到十万美金的奖金。它吸引了一批这种智商过剩、无所事事的科研精英来搞研究。更有意思的是，大部分的研究话题都是被非专业人士跨领域解决的。举个例子哈，比如说有一哥们儿是一个五十七岁的物理学家麦卡瑞。 他呢自己特别喜欢化学，但是呢没有受过任何的专业训练，他就专门挑一些生物化学的问题解决，而且用的都是自己的电子机械工程。他的思路是这样子的啊，就是有点像昨天的移植法一样。他说我呀会挑一个问题去解决，如果三十分钟之内还是没有思路的话，我就再换一个。后面如果我攻破一个呀，我就能赚个上万美元。宝洁公司呢就是 i n n o c e n t i v e 最早的企业用户之一。 宝洁把来自于外部的创新比例从原来百分之十五调到百分之五十，就是一半儿哈。研发能力整个上升了百分之六十。你看，宝洁现在有将近九千多名研发员工，而外围的这些众包的人呢，有一百五十万，也就是说有将近一百五十万的局外人帮宝洁解决了一半的研发问题，是不是局外人还蛮厉害的？那么，怎么样帮助自己保持这个局外人的心态，持续的有创意呢？ 下面我教你三招保持局外人的心法。第一个就是主动跨界解决问题。可能你身边并没有 Incentive 这个网站哈，但是你可以定期参与一些跨领域的头脑风暴，帮助其他人去解决问题啊，这会让你创意十足。比如四董会就是一个典型这种场景，就每个人都丢出自己公司的这摊事儿，同时呢也帮别人去解决别人公司的事儿。有的时候真是旁观者清哈，这些讨论。 就会让你进入局外人的思维，可以从你解决一些你从来没有想到的问题，用你自己的经验和方式。哎，这个时候你会特别有创意。另外一方面，你也可以听到别的很多局外人的思维，让自己创意爆发。第二个，经常去尝试一些跨文化的旅行。你知道，经常去旅行的人呢，对于这种模棱两可的事情有很强的洞察力。为什么呢？因为他们常年置身于国外，本质上来说，他们就是一个局外人。 哥伦比亚商学院呢，调查了两千二百二十六名的来自于九十六个国家的派往美国去的员工，发现呢，一个人回国后创业和工作中间创新的比例，跟和美国朋友的交往是成正比的，交往越密切，越有机会回去创业或者工作中间有所创新。而在国外的留学生中间呢，有个有过跨文化恋爱经历的人。 也在创造力测试上面更加的出色，而且重要的是，不是他恋爱的次数有多少，而是他恋爱的总时长有多少。所以，如果有一天你要出国哈，你不妨考虑一下，不要跟中国和东南亚女孩子谈恋爱啊，或者是不仅仅谈这么一个，你可以跨文化的、深深的谈上一段恋爱，它会让你更有创意。总的来说哈，跨文化的重点是深度，而不是广度。 所以，相比用一年的时间，全世界旅游去很多个国家，其实可能比不上在任何一个地方深度的待着，或者甚至住上一年更加的好。第三个让你更加有创意的方式呢，就是跨学科的学习，让自己主动的成为局外人。比如说彼得·德鲁克，他是每隔三年就会学习一个全新的领域啊，这个领域跨的你都不相信，从东南亚历史到日本版画到小说写作。 你想他每三年学习一个领域，基本上能把这个领域百分之八十的精髓都学到，然后带着前面十几个领域的这种专业知识进入到一个新的领域，认识这个领域里面最顶级的人。你想这样的头脑是不是非常的厉害呢？吴伯凡老师的日之路啊，是我最喜欢听的一个专栏之一。他的很多内容其实就来自于对于生物学、对于植物学这种很系统的学习。同样道理哈，十九世纪的浪漫主义诗人泰勒。 他最喜欢的消遣活动呢，就是参加伦敦的化学公开课。他说，看着那些杰出的科学家去做燃烧试验，他关于诗歌的隐喻会不断的梦出来。所以，有的时候啊，很多人思考问题都会刻意的躲开自己这个领域，就上甲课、看乙书，做到一个跟自己不相干的课堂里面去寻找灵感，也是一个好的创意方式。